Aqui é a segunda parte do vídeo, Half-Life. Vamos lá. Tadinho. 我感觉。 the ice tower. Mm-hmm. Então tem um save aqui só pro calção, sabe? a guerra. Ah, tá, tá. É a guerra, coisa boa. Deve ser uma desgraça passada. chegamos na cidade, rapaziada. Oi. posso comprar episódio 2 se vocês quiserem. Um não gostei muito não, todos então, não gostei muito também não. Vai tá ficar no final do jogo já. Martin, you made it. Boy, am I glad to see you. We better hurry, Gordon. Quando a PC sempre vai ser assim, salvo, é porque eu tô apertando F6, tá? Da PC, eu tô apertando F6 pra salvar. It's gonna take some doing to get him out. Let's get out of here. Bora. bala chão. I'm afraid I'm flying blind here. Every now and then a Vortigon gets captured and sends back information, but we don't have a complete picture of the place. The little we do know is all bad. Get ready. da frente. All right. Over here. This will get me into their security system. Now to find my father. Oh my god. These poor people. There. All right, I think I can bring him in. instalar meus dedos aqui. É que esse aqui vai ser o episódio final do Half-Life, por exemplo. Vamos que até do começo, não vai é ficar meio chatinho, toda hora ficar guerra Half-Life. Mas eu vou fazer um New Game Plus com esse New Game Plus. Eu refaço, no modo difícil, tem esse bagulho. Desafio que vocês vão mandar pra mim, eu vou vazio. Tipo assim, só pode com pistola, fazer pistola de cabra cabelo é essencial, armas que seja essencial, tipo coisa. O bagulho da hora. Usando aqui, usando a mesmo. Tá, estamos usando um Half-Lifezinho. Eu tenho que platinar ele. Let me just get this open. There he is. All right. Let me see if I can get this open. É só apertar mais vezes, entendeu? I can't believe you found me. Dad, are you all right? I'm fine. Would you? You've got to get out of here. We're here to get you out, Dad. Never mind me. Save yourselves. No, we're not leaving you. I think I can recalibrate the Combine portal to get us out of here. But where will you go? I talked to Dr. Kleiner. His portal was almost working again. If he's managed to repair it, we'll end up there. If he hasn't, well, we couldn't be any worse off. Calma oh, pissed off. It's not worth the risk, Alex. I can't lose you. Get out while you can. We're not leaving here without you. Eles têm como se da tela, cara. Dá uma linha pra tirar print. Não tem. That's final. We can't leave Judith here either. Don't worry, Dad. We'll find her. For now, I'm going to send you to the teleport chamber. I'm not saying goodbye, Dad. We'll meet you there. I know you will. I'll see you there, baby. Eu sei que eu tô tirando foto da, da Steam, tá sendo pro gravador também, tá? Não vou me muito rápido com isso aqui, Vou ter que me acostumar. Let's get out of here. security station and try to patch into your suit radio. Wait till you have him. Então sozinho de novo, eba! Ô pessoal, esse episódio foi mais longo, porque é o final do jogo, tá? Só pra avisar. Mas não tá aí. Mas se não for, tá aí o episódio. see if I can figure out how to get sensors in the area ahead.

Mais um carregamento. Não, se eu não chegar até o final agora, tá acabando de vídeo aqui, tá? Só pra avisar. Aí é, eu vou ter um save né? quem sabe se eu vou jogar offline. É. Não tá, tá muito longe ainda. Então, pessoal, já ficamos por aqui. Obrigado quem assistiu. Falou é, é, e fui. Tem um ótimo vídeo. Vou deixar um canal de uma pessoa que vai me ajudar muito com o meu canal aqui na descrição. Vão lá e se inscreva no canal dele para ajudar muito, beleza? Deixa o like em todos os vídeos dele e faz gaste. Eu sei que Gastin é muito bom. Gastin não, Gacha não é muito bom. Mas nada, dá uma força pra ele, pessoal. Ele tem 5 mil inscritos, vai me ajudar muito. E deixa o like aí embaixo, se inscreva se quem for novo. Quem já é inscrito já sabe. Então, comente aí se gostou da volta no meu canal. Falou, é, fui.